Eh, yo creo que los problemas que tiene, eh, a los que se enfrenta Podemos eh, vienen dados en buena medida por un calendario electoral imposible que em, ha llevado a parar una cierta dinámica de los movimientos sociales que participan en esta iniciativa para privilegiar una dinámica más institucional, más vinculada a las encuestas. Y yo creo que en última instancia eh, eso es lo que explica muchas de las limitaciones o de los desafíos a los que se enfrentan. Habría que preguntárselo a, Podemos, eh, eh, o a, los, que han hecho esas declaraciones. Mi opinión es que la propuesta de convergencia que se ha hecho eh, hasta cierto punto se basaba en una sobrevaloración de la fuerza de los movimientos sociales en, España, eh, que yo creo que es muy, muy limitada. Entonces, eh, yo hasta cierto punto mm, respeto esas reservas que, que, se tienen desde Podemos mm, respecto a que eso vaya a incrementar la capacidad electoral de, de la apuesta de, Podemos. No, no, estoy seguro, en cualquier caso, pero ya digo, yo creo que habría que preguntárselo a Podemos. Sí, es un intento de construir una plataforma eh, y yo creo que es una apuesta interesante. Personalmente me, parece bien y digno de ser considerado. Yo creo que con lo que soy crítico es con eh, la idea de que esa plataforma eh, supone algo muchísimo más amplio que, que, Podemos y que responde a un desbordamiento de lo que es Podemos desde movimientos sociales masivos. No es verdad, eso no es verdad, sencillamente. ¿no? Es una parte de la izquierda importante, con una tradición muy significativa, pero no es un desbordamiento de Podemos desde grandes masas eh, populares. Sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, esa apuesta del populismo de izquierdas de reproducir los efectos de, las políticas de clase sin contar con la clase social, yo creo que está condenado al fracaso, o sea, no se puede. Eh, sería muy cómodo que fuera así, pero yo creo que no, no funciona. Yo creo que eh, el, intento de trasladar esa estrategia al Estado español eh, tenía que ver de nuevo con una realidad, eh, que es la, del fracaso de los partidos de clase en España, la del fracaso de los sindicatos en España y la de la no existencia de una alternativa. Mm, yo no, creo que la alternativa populista eh, tenga opciones de éxito, pero pero entiendo el sentido con el que se planteó y, no estoy de acuerdo, como a veces se dicen, que fuera una apuesta meramente electoralista. Yo creo que tenía una cierta lógica. ¿no? que a mí me parece que ya estamos viendo las limitaciones, que, porque enseguida eh, ha aparecido alguien que juega a ese, juego mejor todavía que Podemos, que es Ciudadanos. ¿no? Eh, eh, enseguida se desmonta esa, estrategia. Yo sin, creo que sin organizaciones de clases, sin sindicatos, sin movimientos sociales eh, sólidos, no, no concibo cómo se puede plantear una alternativa emancipatoria. Existe una ventana de oportunidad desde el 15M que yo creo que es innegable. Eh, ahora bien, eh, traducir esa efervescencia eh, no solo en una presencia institucional, que yo solo veo verosímil, eso no me parece difícil, sino en un proyecto de cambio social a medio plazo, eso es francamente difícil. ahora, que sea difícil es una excelente noticia, porque hace 10 años era imposible. <laughs> Así que que sea difícil o muy difícil es un paso gigantesco. Yo creo que el Estado español ya ha cambiado hablamos eh, por completo. se nota incluso en los procesos independentistas, en cómo se tratan desde el Estado español, eh, se tratan con menos agresividad, con rechazo <laughs> sin duda, pero con menos eh, agresividad, se habla de los procesos económicos de otra manera. yo creo que las cosas han cambiado, desde el 15 las cosas han cambiado mucho y ¿por qué no van a seguir cambiando? ¿Por qué no?